တခြားသူနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့နာတွေကိုလက်ခံတယ်။ပြောင်းလဲတဲ့နယ်လို့ယူဆတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ flexibility အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် flexibility ဆိုတော့ပြင်လဲပြောင်းလဲတယ်နော်လိုက်ရောညီထွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ flexibility ကောင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကတခြားသူရဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခန်းစားနိုင်တယ်ပြုတ်လဲပြောင်းလဲတယ်ဒီတခြားသူနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခန်းစားပြီးတော့လက်ခံတင်တာတွေကိုလက်ခံတယ်ပြောင်းလဲတင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ် အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာဆိုရင် VUCA ကဘာကြီးလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့အခုဆိုရင်ခေါ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ် VUCA ပေါ့နော် V ကတော့ volatility ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလွယ်တယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ပြောင်းလဲလာကြတယ်စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေ lifestyle တွေပြောင်းလဲလာကြတယ်အရင်တော့ကစားစရာရှိတာဝယ်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားချင်တယ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးဝယ်ကြတာရှိတယ်အခုဆိုရင်တော့ စားချင်တာဝယ်ချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒါ online ကနေပြီးတော့မှားလိုက်တာမျိုးတွေဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါအများစုအသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော် trend တွေပြောင်းလဲလာတယ် lifestyle တွေပြောင်းလဲလာတယ်နောက်တစ်ခါတော့ uncertainty ပေါ့ you ကတော့ကျွန်တော် uncertainty ပေါ့မသေးချာမှုတွေရှိတယ် VUCA ပေါ့ကျွန်တော်တို့ C အနေနဲ့ complexity ပေါ့ရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးလာတယ်ဤပညာတွေဆိုရင်လည်းအရင်အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတာတွေရှိတယ်ဤပညာတွေကခုပြီးတော့တစ်ခုခုအပြောင်းလဲတွေမြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမူပြီးတော့အရင်ကထက်ရှုပ်ထွေးလာတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် ambiguity ပေါ့ ambiguity ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကအမှန်လဲဘယ်ဟာကအစ်စ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားရတာတွေပိုခတ်လာတယ်အစ်စ်မှန်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာကခွဲခြားရပိုခတ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအခုလိုမျိုးအပြောင်းအလဲတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေပေါ့နော်များပြားနေတဲ့ကာလာကြီးမှာဆိုရင် flexible ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုကပဲကျွန်တော်တို့ရက်တီကြံ့ရင့်ခဲ့ကြတာတွေများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက် flexible ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် flexible ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်လေးကျွန်တော်တို့၅ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိပါတယ် ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ open to trend able to learn ပေါ့နော် open to trend able to learn ဆိုတာ open to trend ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရည်စည်းနဲ့အတူအမိလိုက်စေချင်ပါတယ် able to learn ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ယူမှုတွေအမြဲတမ်းရှိနေစေချင်ပါတယ်ခေတ်ရည်စည်းနဲ့လည်းအမိလိုက်မယ်ခုနက landing လဲကျွန်တော်တို့စင်ဆက်မပြတ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အမြင်တွေကကျွန်တော်တို့ up to date ဖြစ်ပြီးတော့အမြင်တွေကကျယ်လာနိုင်ပါတယ်အမြင်ကျယ်လာတဲ့အတွက်ခုနကလိုအပြောင်းလဲတွေအပြောင်းလဲတွေရှိတဲ့အခါမှာ problem solving တွေဒါ problem တွေ solve လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်တော့ solution တွေက ပို့ပြီးတော့ထုတ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနလန်ဒီနေလုပ်တယ်ခင်းတဲ့အမိတွေလုပ်တဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမြင်ကျယ်လာမယ်အပြောင်းလဲတွေကြောင့် problem တွေရှိလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ problem တွေကို solve လုပ်မဲ့ solution တွေကပို့ပြီးတော့များများများပြပြရှိနိုင်တဲ့အတွက် alternative နည်းလမ်းတွေအများကြီးရွေးချယ်လာနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆို ready to change ပေါ့နော် ready to change ဖြစ်မဲ့ adjust to situation ပေါ့ change အပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုကြိုဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တခုခုအပြောင်းလဲရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအပြောင်းလဲမှာငါတို့အတွက်အသက်အဆန်းဘာတွေရမလဲဘလို့များရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပါလာမလဲငါတို့အတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ change ကိုကြိုဆိုတဲ့လူတွေကြိုဆိုတဲ့အကျင့်တွေရှိဖို့လိုတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ situation အပေါ်မှာလည်းပဲလိုက်ပြီးရော adjust လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်သူများကလှုပ်လိုက်တဲ့ change တွေတစ်ခုခု အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်သူများကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လုပ်ရင် ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတဲ့အပြောင်းလဲကိုအဆိုပြုလာတာမျိုးရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကလိုက်ရောညီထွေဖြစ်ပြီးတော့လိုက်လံပြောင်းလဲပေးတာမျိုး adjust လုပ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိစေချင်ပါတယ်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကျွန်တော် flexible ဖြစ်တဲ့လူပို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့နည်းစက်လာနိုင်ပါတယ် နောက်တတိယအချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ being calm ပေါ့နော် under pressure ပေါ့ကျွန်တော်ဗါ pressure အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော် being calm ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတည်ငြိမ်ဖို့တည်ငြိမ်စေချင်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးစိတ်ဒေါသထွက်လွှဲတာမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီဟာကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လေ့ကျင့်တယ်စူးစမ်းတယ်အမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flexible ဖြစ်ကိုဘက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်ပါတယ် နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ exercise EQ ပေါ့နော် exercise EQ ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ emotional quotient ပေါ့ emotional quotient ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ EQ တွေမြင့်အောင်လို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေဖို့လိုပါတယ် EQ ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီ emotional quotient ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ EQ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူများရဲ့ feeling ကိုလည်းသူနားလေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ feeling ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကလည်းဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးလဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။သူများရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသိတယ်၊ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုလည်းသိတယ်။အဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာလိုက်ရောညီထွေတစ်ထပ်တည်းခံစားပြီးတော့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုမှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူများအနေရာကနေပြီးဝင်ပြီးတော့ခံစားပေးတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးကိုလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါ flexible ဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ plan ပေါ့နော် plan တွေကို တခုတည်းမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ plan တွေကိုအများနဲ့ backup plan တွေထားစေချင်ပါတယ် backup plan ဆိုတော့ကိုယ်မှာငကိုလှုပ်ထားတဲ့ plan A ရှိတယ်ဆိုရင် plan A အပြင်ကိုမှ plan B plan C စသဖြင့်ကြိုပြီးတော့ဆွဲထားစေချင်ပါတယ်ကြိုပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ plan A နဲ့မတော်တဆအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ plan B plan C တွေဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီ plan A ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆုတ်ကင်ပြီးတော့ဆက်သွားရတဲ့အတွက် flexible ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒါသူများကယူဆလာစရာရှိပါတယ်အဲ့အတွက် plan A နဲ့အဆင်မပြေဘူးလားဒါဆိုရင် plan B ရှိတယ် ပြင် plan C ရှိတယ်အဲဒါ ready ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က flexible ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဒါကဒါသူများနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ကိုကဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက် flexible ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီငါးချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ် C firm caring for well-being